Już skończyliście się poruszać? Tak. No dobra. Skończył bekać? Yy, dobra. Cześć. Skończył się śmiać? <laughs> Witamy w kolejnym odcinku Go TV powered by The Outlaws. Chris Jasiak i Krzysztof Wydrowski. Zacznijmy od finału PLFA 1, Kraków vs Sopot. No tak, no ja nie wiem, czy powinniśmy mówić o tym meczu, bo, bo, bo się nie znamy na PLFA 1, co najdobitniej pokazały ostatnie odcinki. No niestety. No i też to, że Kraków Kings nie byli w naszych oczach faworytem, a powinni być, jak się okazało. Eee Mecz zakończył się ich zwycięstwem, pokazali wielki charakter, bo przegrywali do przerwy, przegrywali w czwartej kwarcie, zdobyli trzy ostatnie przyłożenia w meczu, więc, więc duży, duży comeback, tak. bardzo duży. E, no i pokonali zdecydowanie faworyzowanych e, Seahawks. I, I powiem Ci, to jest taka sama niespodzianka jak e, wygrana Seahawks nad Panthers, więc, więc big time, bo jednak stawiali wszyscy na Kingsów i, i, i ja ja tu nie jestem aż tak mocno zdziwiony, no bo tam w Kingsach jest dobry sztab trenerski, tak. są doświadczeni trenerzy, e, jest dobry quarterback, tak? Jest Filip mhm. Mościcki, który zresztą został MVP finału. <laughs> Zrobił, zrealizował akcję, którą niektórzy nazwali to niesłychana akcja, coś niesamowitego, że taki szybki QB sneak i poszedł daleko. On jest z tego znany, to jest klasyczny Filip Mościcki. On już w Tigersach y, Eaglesach nawet mu się zdarzało. On te sniki jakoś tak, sniki bierze i bierze piłkę, nikt nie widzi, że ją wziął i rura, I ten, tak. i rura ją, a on jest bardzo szybkim gościem, więc jest w stanie naprawdę bardzo szybko dostać się na safety'ego, minąć D-line linebackerów, zanim ktokolwiek zauważy, że akcja się zaczęła. A potem jest jeden na jeden. Tak, tak. To wygląda w ogóle jak ten trick play, wrong ball, nie? Tak. Gościu rusza bank, nie ma go, i, i, a inni stoją i się patrzą. Więc... Mościk. Gratulujemy zwycięstwa. No widać, że za bardzo się nie znamy na PLFA1. Tak, to musiało być bardzo nudne i bardzo słabo wyglądało, mówiliśmy bez życia. No ale no nie znamy się na PLFA1. Top Liga nas jara, bo jest Top Ligą, PLFA2... bo jesteśmy w PLFA2. Tak, juniorzy, bo są młodzi. Ale next year PLFA1. PLFA 1. W przyszłym roku będziemy super gadać o PLFA 1, tak. gwarantujemy. W tym roku, sorry, że Was zanudziliśmy, przejdźmy do czegoś, co się znamy, PLFA 2. Przechodząc teraz, e, trzecia kolejka PLFA 2, no dużo wiemy, jest parę niespodzianek. E, jest parę niespodzianek. Dla mnie największą niespodzianką tych rozgrywek są drużyny B. E, Sharks B, Warsaw Eagles B, Panthers, Panthers B. B. Zero wygranych, dużo porażek, nawet nie chce mi się liczyć. Najlepiej z tych drużyn stoi chyba Panthers B, bo oni się odradzają, oni postawili twarde warunki Opolu, twarde warunki Gliwicą, nawet tak. prowadzili w tym meczu, więc dwóch faworytów y, w zasadzie są też dalej w gronie faworytów, mimo że są na samym końcu tabeli. Natomiast te dwie warszawskie drużyny B są skazane na porażkę. Tam najlepsi zawodnicy odpłynęli do, do drużyn A, innych drużyn A. Mhm i, i, w związku z tym tam nie ma żadnego potencjału na odrodzenie, więc te, te drużyny możemy skreślić od razu z tej grupy. Tam jest dużo niewiadomą wyszków Rhinos. Y, nie wiemy co oni grają. To jest drużyna, która nie jest zależna od Crusaders, wbrew temu co mówiliśmy ostatnio, miałem to mhm. podkreślać. E, I to nie dlatego, że, są, że mieli rzekomo być tam Crusaders, nie dlatego grają tak dobrze, grają tak dobrze, bo się świetnie zorganizowali w tym Wyszkowie. E, no i oni, są, oni są dużo nie wiadomo, oni jeszcze nie grali z Dukes, oni nie grali z Grindax, Są dwie najmocniejsze drużyny w tej, w tej grupie i, i to, to będzie dalej decydujące. Dukes i Green to gigantyczną przewagą wygrali swoje pierwsze mecze, a teraz jak grali ze sobą, no to Dukes 35, Grindax 12. Tak, no i potwierdzili to moje przewidywania Dukesi, że jednak są lepszą drużyną od Grindax, szczególnie z, w zestawieniu z importem. Te nasze wyniki z tymi dwoma drużynami były podobne, natomiast wydaje mi się, że Dukes przyjechali do nas w bardziej osłabionym składzie niż Green Ducks, mhm. co nie zmienia faktu, że taka dominacja naszej grupy nad ich grupą potwierdza to, że, że, że to w naszej południowo-zachodniej grupie będzie wyłaniany mistrz czy, czy, czy, czy kandydat do awansu. No i taką drugą niewiadomą w tej lidze tak naprawdę jesteśmy my, bo w tej chwili jeszcze nie mieliśmy żadnego meczu, w którym mogliśmy się sprawdzić wewnątrz naszej dywizji. No i takim sprawdzianem będzie mecz z Lions. Lions, którzy wygrali dwa mecze, jeśli tak. wygrają ten mecz y, teraz w niedzielę, no to tak naprawdę... Zdecydowanie prowadzą, już mają jedno zwycięstwo z nami, z nami drugi raz nie grają. Grają drugi raz Panthers, to Panthers jeszcze mogą się odwdzięczyć. Tak, ale jeśli już wygrają z nami, to moim zdaniem awans mają niemalże w kieszeni, no bo to już będzie takie decisive, już sprawdzą się z każdymi, z każdymi, e, ze wszystkimi silnymi zespołami w naszej grupie i potwierdzą swoje bardzo mocne aspiracje, tak. a nam przyjdzie wywalczyć o drugie miejsce. Natomiast e, mam nadzieję, że tak się nie zdarzy, że to my wygramy. No ciężko i, pracujemy, żeby... I potwierdzimy, że, że, że, że, jesteśmy wiarygodnym kandydatem, bo skoro Lions pokonali Panthers i, i, i Wolverines, to wtedy to nas ustawi w roli faworyta tej grupy, a tym tak. samym faworyta rozgrywek. Jest ten mecz, Gliwice-Wrocław, w którym, w którym weźmiemy udział w niedzielę, pokaże faworyta rozgrywek tak naprawdę. I, i, i nawet jeśli my byśmy go nie wygrali, to i tak Lions zostawia to w całkowitym, w całkowitym luksusowym położeniu. Jesteśmy najlepsi, tak? Oni będą mogli Albo my powiemy, że jesteśmy najlepsi. A, że nie będziemy tak mówić. My wiemy, że e, milczenie jest złotem, tak? A mowa tylko srebrem. Tak, ale zapraszamy wszystkich w niedzielę na godzinę 13 na stadion na Niskich Łąkach 8. No w PLFA 2 zostało nam jeszcze dwie grupy do przeanalizowania. Tak, zacznijmy od południowo-wschodniego, tam jest w miarę dużo już jasnych. Rybnik Tandrys na czele, to jest wielka niespodzianka. Bo Zgraliśmy w roku, roku. Tak, zbierali w naszej grupie straszne lanie. E, tam są pewne zmiany, tam Grzegorz Kozub wszedł na quarterbacka, tam jest y, mocna ekipa, no i zaskoczyli, pokonali Kraków Tigers, faworyta grupy. E, no, słodko-gorzki dzień dla krakowskiego futbolu tak. był w, w ten, ten, weekend. Mm, natomiast no, moim zdaniem to świadczy też o słabości tej grupy, bo wcześniej e, Pretorians też e, grali z Highlanders i, i, i, ledwo, ledwo wygrali, gdzie Highlanders przegrali z Oleśnicą, tak? Tak, tak, tak, tak. Naszej grupy. Więc, y, a z kolei wcześniej Tigers ledwo wygrali z Pretorians, czyli jeśli Tigers są na poziomie Highlanders, w ja osobiście nie wierzę, uważam, że to po prostu dwa mecze się tak splotły i nie można ich tak oceniać, bo Tigers jednak są dużo lepsi od Highlanders, ale gdyby tak było, plus te, to potwierdzenie ze strony Rybnika, no to ta grupa zostanie zjedzona na śniadanie w playoffach i to tak dosyć mocno tak. przez drużyny z naszej grupy, jakiekolwiek by nie były. Ja tutaj się odcinam, czy to będziemy my, czy to będą jakieś inne trzy drużyny. grupy porównania Ja uważam, tak. że tak. tutaj mamy tak cztery mocne ekipy w grupie, że tak naprawdę mogłyby grać w półfinałach i byłoby też ok. No offense, cała reszta Polski, znowu zbierzemy dla niej od wszystkich. Zbierzesz dla Ja zbieram zawsze na klatę. E, natomiast w grupie północno-zachodniej mamy Patriotów. Wielka niespodzianka tak. tych rozgrywek, dwie mhm. wygrane, w tym sfaworyzowanymi Archers. Y, I, I, tak naprawdę no, tam Dragons gdzieś są, pokonali Wikingów, ale mhm. pokonali ich minimalnie. To był pierwszy mecz tak naprawdę Wikingów w rozgrywkach, a nie było tutaj dużej też Dragons punktowej. w roku dwa razy grali. Tak, no Dragons u nas też dostawali straszne, straszne baty, więc y, te, tak, te dwie grupy moim zdaniem są słabsze. Zobaczymy jak Patrioci, no bo oni mają powiedzmy w tej chwili łatwą e, grupę, dobry coaching staff, e, dobrych zawodników, dobrych juniorów i mogą coś pokazać w playoffach. Mogą naprawdę zamieszać, więc ja nie chcę tam skreślać całych grup, tak? Ale mamy jak, jako taki ogląd sytuacji, taki power ranking na dzień dzisiejszy. No, zaczyna coś tam się krystalizować, ale jeszcze mamy dużo czasu do końca. Dużo sezonu. czasu, tym bardziej to jest, wiesz, teraz są jeszcze wakacje. No, każda drużyna w PLFA 2 chyba wie co to znaczy. Nawet my mamy na treningach tylko siedmioliniowych ofensywnych. <laughs> E, w każdym razie nie jest to dobry wynik, gdzie startowa, przechodziliśmy do sezonu z 11 tak. i, i nagle wow, nie mamy dwóch stringów, to co chodzi? W ogóle ledwo czasem nie mamy backupa i i, I, to jest problematyczne. Ja sobie wyobrażam, jak jest w drużynach z mniejszym rosterem, że tam generalnie jest trzech liniowych, ale online i line razem, więc... Tak, wyjedzie ktoś i koniec. Tak. No, jest, jest ciężko. To jest jednak ten system rozgrywek PLFA 2 jest strasznie nieatrakcyjny. Wszyscy to mówią, zawodnicy, działacze, trenerzy. To jest męczące, wakacje. Każdy chce wyjechać na wakacje. tego robimy wszystko, co możemy, żeby wejść do PLFA 1. Nie, ostatni rok w PLFA 2. <laughs> Chris, powiedziałeś dużo o naszym meczu z Lions. Jak typujesz wynik i dlaczego? Y, wiesz, y, na samym początku mówiliśmy, że dla nas Lions to jest wielka niewiadoma, bo to spół, y, drużyna, która spadła z PLFA 1 i jak będą wyglądać PLFA 2 nikt nie wiedział. Pokazali mocną stronę w pierwszych dwóch meczach, ale my też pokażemy mocną stronę. Nie będę typować, ale czuję się, że damy radę. Dobra, e, ja powiem coś o Lions, co żeby nie, nie żebym usprawiedliwiał jakąś ewentualną porażkę, ale ta ekipa ma naprawdę dobry coaching staff. E, tam jest Paweł Klawender, który jest trenerem tej drużyny chyba od początku jej istnienia, więc mają tą stabilność, niczym Seahawks. E, mają dobrego quarterbacka. E, Marcin Kaźmierczak wrócił po kontuzji, gra świetnie, pokazuje klasę, ma do tego zawodników, do których może rzucać. Tak naprawdę w PLFA 2 jak masz quarterbacka i masz coaching staff, to jesteś w playoffach. <laughs> E, i, a ta drużyna ma coś więcej, ma strasznie duży online, tak? Tam mhm. e, właśnie wszyscy, wszyscy liniowi są wysocy, mocni. Tam trenerem online jest były zawodnik Davis z Wrocław, z którym grałem na top ligowych boiskach, Tomek Pisarek. On tam nie mieści się do składu e, meczowego, meczowego tak, ale do starterów na online z tego względu, że warunki fizyczne mam gorsze od tych wszystkich gigantów w linii ofensywnej. Natomiast y, technicznie jest z nich najlepszy i potrafi im przekazać dobrą wiedzę. Wreszcie przechodząc do defensu, tam koordynatorem defensywy jest reprezentant Polski Marcel Kramarczyk, który grał w Zagłębiu Steelers i w Niemczech. Więc jest coaching staff, są zawodnicy, e, w defensywie mocny, mocny D-line, e, Tomasz Olczek, receiver, returner, e, również safety, więc tam, tam są te osoby, którymi można wygrywać mecze. I oni to potwierdzają jak do tej pory. Bilans 2-0, numer 1 w naszej dywizji, my jesteśmy numerem 2 i nie chcę mówić, ale podchodzimy do tego meczu z pozycji underdoga. Tak, tak, ale nie damy się. Ale nie damy się. Dyskretnie typuje Outlaws. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Go TV. I jeszcze raz gratulujemy Kraków Kings, naszej ulubionej drużynie w PLFA1, a niedługo już w top lidze, jeśli tylko uda im się wygrać baraż z Kozłami. Może się udać. O, by the way, Łukasz Będka z Kozłów Poznań MVP, polski MVP ligi, zdaniem portalu Halftime. Już niedługo kapituła na portalu USS Sport przyzna tą nagrodę bardziej obiektywnie niż głosami czytelników, czyli głosami ekspertów. Przekazujemy do Krzysztofa Krzemienia. Dobranoc. Który nie jest w tej kapitule. Dobranoc. Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj będzie krótko, e, tym razem o przepisach. W półfinale e, przeciwko Seahawks Gdynia z Białystok wyszli w dwóch akcjach w takiej oto formacji. Człowiek, który tak jak ja uczył się futbolu na futbolu z NFL, no zobaczył tutaj nieprawidłową formację, tak? No bo kurczę, jesteśmy nauczeni, że po obu stronach linii ofensywnej powinien być gracz uprawniony do łapania podania. Tymczasem nie. To jest różnica między naszymi przepisami e, wywodzącymi się z NCAA i przepisami NFL. W NCAA, czy też w Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego, wymóg jest następujący. Musi być czterech cofniętych graczy, mamy. E, to, jeżeli mamy 11 graczy na boisku, implikuje, że musi być 7 graczy na linii wznowienia akcji. E, natomiast uprawnionymi do łapania podań mogą być tylko gracze skrajni na linii wznowienia akcji. Innymi słowy, ustawiając tą formację, Lowlanders chcieli zaskoczyć przeciwnika, e, podobnie jak Bill Belichick to robił w tegorocznych playoffach w NFL, e, kosztem tego, że ten zawodnik nie był w tej akcji uprawniony do łapania podania. Tak więc, no ja w pierwszej chwili pomyślałem, no kurna, flaga powinna być. Okazuje się, że nie, formacja była prawidłowa, natomiast jak za chwilę zobaczycie, flaga powinna być, ponieważ zawodnicy, zwłaszcza ten wide receiver, nie ustawili się na sekundę, nie zamarli, więc był to ewidentny falstart, który sędziowie przegapili. Natomiast formacja była poprawna e, i warto, żebyście pamiętali, że jednak przepisy, które widzicie w NFL, które widzicie w Madenie, to nie jest to samo, co mamy na naszych boiskach. Zobaczcie, jak wyglądało to na filmie. To już wszystko na dziś. Dzięki za uwagę i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.